करो हाथ पकड़ हाथ हाथ हाँ, हाँ, हमसे तूने देखा कैसे हमसे बच्चों भी करोगे हमने बाहर नहीं आ सकते अरे मैं बाहर नहीं है कैमरा पूरा कमरा कवर कर एक एक कुछ नहीं खाओगे तीन लोग मिलके ठीक है चलो आओ गौरव कुछ नहाते आओ <laughs> चलो अरे आओ ना आओ सर आ हाँ तो ठीक है और गौरव भी उठाते हैं दोनों एक साथ हाँ ना जल्दी हाँ मुझे भरोसा नहीं अरे नहीं चलो यार भरोसा कर चलो तेरी कसम चल हाँ हाँ तेरी तेरी कसम भाई नहीं चलो मैं यार आज दोनों दोनों दोनों मारे ना हाँ। तेरी कसम खा लो आज हाँ, मैं पहले फोन देखो मेरा फोन आ गया अंदर थोड़ा जाके देखो बंद कर लो बाहर से क्या है क्या है क्या है क्या है

किल्लीला Agora vai que gasta tá por lá. Gasta tá por lá. ये तो पापा अरे मर अरे अरे अरे अबे

んおじいさんって。ん。だ誰だ。あらららららら。あれにちゃれとり。パサリオパサリオパサリオ。パサリオパサリオパサリオパサリオ。No te acuerdas pleno. No sé. Correcto, Rami. 見てください。だな。え

Đó, thằng cúc này mình lớn là ngày này. Ini kemarin apa? Kemarin kemarin. Kemarin. Kemarin.

में डबल रॉक बॉटम चल चल अरे भाई ए ए भाई अरे टांगे ने भाई देख ले गोरो देख गोरो बता ले उठ अरे खींच ले नीचे को अरे तो ऊपर की तरफ रहा है देखो एक दो तीन ए ये तो रिकॉर्ड हुआ ना इसका सिप्लेक्स वाला चल अब अब रिकॉर्डिंग रुकेगी बहुत बढ़िया इसमें बहुत टाइम मारो ये टाइम मारो ये नहीं भाई मैं गलती से हो गया मेरे से बाप सब ए गोटे मेरे गोटे गोटे गोटे अरे मेरे गोटे मेरे गोटे मेरे गोटे मेरे गोटे प्यारा बना भोसड़ी को मारे अरे अरे अरे अरे अरे भाई अबे ऐसे ही तो था वो खराबी होना दे अरे अरे गिराना नहीं बस ये कैसे करते बताओ तो पहले स्टेप दो तीन बार तीन बार स्टेप करना है उधर नहीं करना है मारे तो मुझे भी अकेले खेलने दो तो पैर में तोड़ लेना एक दूसरे का देखोगे और देखोगे छोड़ दो बॉडी लोशन लो लो लोशन ला लोशन तो मैंने लगाया मेरा चुप लग रही है दो लोशन नहीं है इधर अरे आओ सर पीछे अब आओ तुम आओ आ तुम चाटी देख लड़की देख के बालकनी आई <laughs> लड़के जल्दी चलते आओ